小圆，我是飞萤，我现在位于源治二馆的正门口。所以源治二馆里面有什么秘密呢？现在就让我们进去瞧瞧吧。哎，你在干嘛？在干嘛？哎，看不出来吗？太烦了。 主要是由化学工程与材料科学学系以及工业工程管理学系所主要上课的地方。对的，因为我们的化材系呢以及工管系都是实验居多的特性。所以说在我们原子二馆内部呢，有非常多的化学实验室哦。没错，所以这个建筑有一个非常贴心的设计，就是位于我身后这个中央镂空的设计哦。对的，我们这个中央镂空的设计呢，有助于化学实验室的通风，以及馆内的光线明亮哦。